Opa, legal? Se eu te dar uma figurinha, posso dar um crossover em você? Você não quer mesmo a figurinha? It's bigger than